3000... Не, а, не, не, 824. 824 човека са гласували с скорост 44 <laughs> секунди. да. Интересно, да, нали? Направо са влизали през вратата и са хвърлили бюлетина в урната. Организираме хакатон а, събираме хора, които се интересуват от това как са протекли изборите. Използваме база данни, която е на сайта на ЦИК. Опитваме се да установим как е възможно на определени места да гласуват толкова много хора за определено време. Затова организираме експеримент. Според нас нещо в тези данни не се връзва. Затова година и половина след изборите в една прекалено ранна съботна сутрин събираме на хакатон активисти за отворени данни, хакери, дизайнери и журналисти, за да опитаме да разберем какво точно се е случило. Thank you. която професия му образование. Значи това нещо, аз съм и Типи. пи, на този аз съм го правил, и на този няма такива работи. Е, аз съм го правил, няма такива неща. <laughs> Половин човек да. на минута. И това е абсурд. Да. това мога да го съчетаем с това и да направим една графика да най Браво на Хаска. Погрижили са се много добре. това е като пуша, брат, че Цели трябваше да излити. Рамката, в която анализираме данните, е теорията на опашките. Теорията задава два основни въпроса. Първият е, ако няма опашка, за колко време се обслужва един човек? В нашия случай, за колко време средно един човек гласува? За първи път в историята на българските избори изборите бяха удължени от, с решение на избирателната комисия с още един час. За нас е важно какво се е случило между 20 и 21 часа. И всичко сравняваме спрямо средната стоеност за гласуване, която сме възприели за нормално 80 секунди. Втория въпрос е с каква скорост се появява нов човек на опашката. Пробвахме няколко различни сценария. Значи за цялата област Плевен имаме за последния час успели да гласуват 27 000 човек, което се получава по 49 секунди на човек. Сравнено с някои други, примерно в Полдив за, също, за същия последен час, средното време е било 237 секунди, което значи все едно 4 минути на човек, което е напълно нормално. Докато примерно в Разград е било 1040, което се превежда като 17 минути на човек. Това е за целия ден. Лиг нали, Бор за целия ден. А сега в момента правим визуализация и изчисление на последния час, като абсолютно всичките пет последния един час са гласували под или равно 80 секунди. Така, нещо ти да допълниш. Аз обърках с това. Значи, тук тук е графичният дизайн. Да. Тук е... тук са 200 секунди, нали? Така, да, това са секундите. Значи трябва да ги ограничим на 80. Добре. Нали така? Да. А в единия вариант хората са ходили цял ден равномерно разпределени, като на конвейер. Но дори тогава времето не стига. страницата на ЦИК установихме, че има избирателна активност след от между 8 и 9 часа, спрямо която трябва да приемем а, спокойно, че една трета от избирателите са се появили в този времеви отрязък и са упражнили правото си на глас. И в рамките на а, хакатона и данните, които се обследваха, стана ясно, че това трябва да се реализира в гласуването след 8 часа на тези места за около 28 секунди си давай знак. Най-бързия българин тръгва към гласуването. А, ясен, дай знак кога да засечем. Да не се спънеш. Тръгвай! Едно, две, три, четири, пет. Чакай, чакай, чакай. Той е вътре, много бърза, абсолютно не мисли. Аз виждам, че това са някакви... 14-15. Много се бавиш. С подписта. Издъни се, издъни се, мой човек. Не, не, не, не. Бързо, бързо, бързо, хора! Не става. Нищо, да, да, той трябва да финализира. Аз мисля, че се извършиха няколко изборни нарушения. Бюлетините не са подпечатани втори път. Извинете. Той се подписва на единия списък, на другия списък трябва да си вземе картата. По-бавно от четвъртия по скорост, така че доста добре. Всъщност, всъщност тази скорост, нито една от тези скорости не беше постигната, въпреки че нашия избирател се постара изключително, комисията беше свръхподготвена, което означава, че средните стойности, които ние сме добили, наистина са забележителни данни. И сега Ива трябва да убеди обяви резултатите от състезанието. Началото се чувствах като наказан. ни е, извергат от съдбата човек, който целото трябва да вади да смята някакви работи, където цяла седмица това е правило, обаче след това, като, като, като се така разбрахме механиката на това как са подредени тия файлове, къде какво влиза са е, като цяло и като почка да излизат самите резултати, е забавно, защото виждаш е, наистина много противоречиви така данни. Бих казал, че е, един от основните моменти е всъщност първо е достъпа до данните, т.е. като се даде лесен достъп, както е приемал в момента на сайта на, на ЦИК, като се даде лесен достъп на достатъчно хора, има достатъчно хора, които биха могли да, да достъпят тези данни и да, ги разгледат по различен начин? Информацията, която получаваме, никога не е цялата истина. Човек може да направи с възможностите си и с помощ от приятели много повече, разполагайки с данните. Затова ние искаме точно такива данни, отворени, свободни за употреба, и нашето усилие е в тази посока. Да покажем, че данните представени по този начин, използвани от хората така, могат да дадат много повече отговори от тези, които те обикновено получават от институциите, от медиите.